modern world waxaa la yihahdaa waa oo standardkiisu yahay states modern states eh, haddaadan dad dawlad lahayn ama state adan ahayn dadlati qof qof waa u noolaan kartaa laakiin bani aadam eh, amaan limati marka dawladnimadan aynu soo cashanay si aynu dawlaha kalo adduunka ula mid noqona waxaynu u baahannahay inaynu dhaqankeeda oo yeelan waxaynu u baahannahay inaynu yeelno dad quality leh aqooneed farsamadii loo baahnaa leh resourcigii lacageeda loo baahnaa iyo systemskii loo baahnaa oo isku xiraya adduunku maanta waa complex wasaaradda arrimaha dibadda waxay isku xiraysaa waxaa wasaaradda dalka jira waxay u adeegaysaa eh, dadkeeda waxay qurxinaysaa eh, dalkeeda iyo dadkeeda adduunka kalena xiriir bay la samaynaysaa marka arrimahaas eh, heerkii loo weli ma jiro caqabadaha jira waxaa ka mid a ah, eh, in safaaradihii aysan weli helin eh, waxyaalay ku shaqayn kareen ceeb maaha inaa sirna maaha inaa idiin sheego safaarado waxaa jira aan shan iyo toban bilood aan helin eh, maxaa layidhahdaa waxyaa running cost ama wixii ay ku shaqayn lahayd ee isaga bilan lahaayeen wasaaradda arrimaha dibaddu sidoo kaleeto wasaaradda arrimaha dibadda nafteedu se wax u qabato waxay u baahan tahay resourceska ay u baaray mid dad iyo mid duuni maalin iyo mid systems intaba ay ka hesho marka arrintaas waxaa fiican in wasiirka lagu kaalmeeyo si uu u dhammaystiro si uu xawli u geliyo wejigeena quruxda badan dunida iyo waxyaabaha soo nolosoo noqon kara haddii wasaarada arrimaha dibaddu ay si fiican u shaqayso waxa gala waxa ay soo celiso